Я не знаю, идет, не идет. Тема бесконечной встречи. А, Здесь знаю. Нет, там вода в конце будет. А, мы тупо очень-очень быстро, да? Да. Полетели. <laughs> Я тоже полетел. В бесконечности вперед! Подожди, это еще не самый конец. Во, все. У меня вода. А я все. <laughs> Я в воде плаваю. Хотя да, ты... О, рыбки. Тебя тоже привет. Сейчас все улетят. Ага, ага. Ага. Рыбы, рыбки, рыбки. Нифига себе. О. И ты здесь.